It's a Friday once again, and as every Friday, I share my beard with this fantastic electric blue black and ingredients, only 8 euros e recipa very great, anche se in realtà uh, non funziona più. Uh, <laughs> it, uh, sì, non funziona più, quindi in realtà è una finta, faccio vedere solo così oggi, penso che sarà, sarà durato sarà durato circa un anno, anzi 10 mesi penso. Eh, non so perché non va più, il motore va, ma non va diciamo la lama con, quando si inserisce dentro. Uh, però ho utilizzato un altro, diciamo, tra i capelli più potente, anche, anche quello abbiamo da più tempo però. Però perché ci sono affezionato a questo rasoio, insomma ci, ci ha accompagnato in tutto il weather report quando mi sono messa a parlare di questa cosa Ah, lo faccio vedere lo stesso e poi ripeto chi non avesse mai sentito la Emilia Porta eh, quella terzo venerdì uh, la in realtà io um, taglio ogni due settimane questa parte qui e ogni settimana questa perché come modello di riferimento ripeto l'ennesima volta Aragorn il Signore degli Anelli ovviamente uh, non somiglio né a lui, al personaggio, né soprattutto nell'attore protagonista, all'attore Ringo Mortensen, tra l'altro ritornato da poco, con il eh, film di un suo regista, regista Davide Cronenberg, che per Davide Cronenberg è un feticcio, il film è, non lo so, ma è uscito a Cannes, <laughs> è stato presentato a Cannes poco tempo fa, e lo si diciamo, voleva fare questa a questo periodo ovviamente sono grande fan anche del Signore degli Anelli. For all the other things and uh, eh, eh, other points of the Friday in his new ship, the weather, other details, uh, read uh, the description and perhaps uh, later inserisco un video a parte mm, fatto ieri su una cosa che ho pensato ieri comunque di pochi minuti eh, sì l'ho fatta ieri diciamo l'ho fatto ieri questo video e appunto poi lo inserisco credo dopo questo video del weather normale